比方，在周一的部分，我们会迎接的是土王用事的日子。所以在当天，除了不宜动土之外，也会建议在家中的家具的部分，尽量减少移动跟更换位置哦。而再来就是针对当天呢，也是很适合女性朋友们的凤凰日。 所以呢，针对你们呢，如果呢有想要起运呢，你们可以呢运用在当天呢去帮自己补财库、补大运哦。那么针对呢，如果有想要呃帮自己理气的朋友们，也可以运用在当天呢有真菌选药的一个加持之下呢，我们可以去中医院做针灸。那么有要问名的朋友们，也很适宜把这个名字呢放到祖先的案前来。 得到他们的同意哦。那么当天呢，同时也有这个五富财帛的一个影响之下，所以家中如果有这个开运摆件，比如说我们有聚宝盆，那我们有这个风水的摆件。 又或者是说，我们有这个水晶醋哦，你都可以适宜的呢，在当天呢把它去做一个清理。甚至如果您本身摆的是像那种水晶蛋，然后呢它是一层一层的，是有相生效果的，您可以针对呃您目前所放的符合您属性的那一个五行呢，把它再多添加一些来象征增加财富的部分哦。 那么再来，我们要看的是针对周二这一天。周二这一天呢，我们会迎接的是当月的月空四象的日子。而逢到月空的时候，就会让你呢事神呢很无主，而且呢你做事情的时候呢会很难专注，甚至做的决定会非常的没有建设性。所以在当天，不论你是考生，你是呃工作的。 朋友，尤其是针对属牛的，要特别特别的注意，因为它对你的影响呢会更大。因为有天狗的一个加持之下，它会让这个月空的一个状况呢更加的暴走，导致你呢可能心里想着 A，可是你却把你的底 B 呢给想讲了出来，呃，导致很多事情呢就会比较混乱一些。所以这个部分，请一定要多加的留意哦。 而在当天呢，唯一的吉利的时刻会是在早上的辰时。那么在这个时段呢，是很适宜我们可以安床以及开市的。有需求的朋友们可以参考一下。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是天罡死神的日子。那么在当天，同时还逢到了月煞这个星数来干扰。 所以整天下来，唯独可用的时段就只有午时，也就是从十一点到下午一点的这个时段。其他的时段呢，我们建议都是集喜事，少取为妙。那么当天进，呃，那可能呢，那包办的事项呢，也只有限定，比如说火化、进塔安葬，类似这样的事项。 那么再来就是要提醒一下，本命有烦到魁罡的朋友们，因为碰到了这个天罡星宿的影响，在当天不宜吃牛肉跟相关的加工食品，才是守住自己的这个运气的一个基本的一个方式哦。 再来，我们要看的是周四这一天，我们会迎接的是日全食。那么时段呢，会是在下午的十六点十四分。那么这也意味着是，在当天几乎一事是不取的，非常慎重的建议，在当天不要进行任何的交易，尤其是大型交易，就很容易在很短期之内呢，会逢到一些挫折或者是变数。 为何会这样说呢？因为今天呢，这个日全食呢，它包含的范围主要会 cover 的是在我们亚洲地区哦，大部分的地区都是见得到的。而且我们在当天的中午的十二点十四分又逢到的朔，所以它代表的是一个星宿、一个卦面、一个星象体的一个变化，在短短四个小时之内，你赢到了一个。 极盛极衰的一个状态，所以呢，在当天不适宜去进行谷雨的开运。在当天的也适逢到了我们的这个农历的三月初一，也不建议在当天进行祭拜，尽量都移到隔天再进行才会是比较理想的。那么，撇除你是。 有拍照需求，或者是说你是星象迷，或者是说你有相关的工作需求，需要在这个时间观望这个月亮、这个日全食，不然我会建议我们呢尽量就待在室内，不要用肉眼去看待它，因为呢跟它有这样直接的连接，并不是吉利的哟。那么它它也是一个可预期的，就是在经历了这一段之后呢。 它会影响我们至少四个节气。那么四个节气的话，通常呢，它也会代表的是在这两个月内呢，就比较容易呢，在亚洲会有一些很，呃，比较明显的一些变化或者是政策的改变。那么这些呢，可能会出现在人事物上面，那大家呢，可能就要特别的去注意一下了。好，再来呢，我们要看的是周五这一天，我们会迎接的是五元四将的日子。 那么在当天呢是初二，所以呢除了公司行号是可以拜拜的，在初一没有进行拜拜的朋友们，也可以在当天呢来拜拜。那特别提醒一下，针对在当天呢有一个生肖，尤其是针对属老鼠的朋友们，要格外的注意一下，你跟女性啊的互动哦，或者是说你在跟人家谈吐的时候呢，不要有口误，或者是误说，或者是误判情势的状况。 那么在当天非常适宜，可以求神、学艺、整容、美甲，甚至有入宅安香需求的朋友们都相当适宜，可以在当天去办理哟。再来是针对周六这一天，我们会逢到的是当月的月破大号，而且当天同时也有逢到了理财这个星数的一个影响。 所以不建议在当天进行交易跟斡旋相关的事项。再来就是呢，呃，唯独啊是有一个生肖是例外的，因为呢，当天大家都不利的状况下，就大力的属猴子的朋友们，因为你们在流年呢有逢到天解星宿的影响，而当天的这个日课呢又有了这个。 天月地解哦，所以呢，代表的是你会得到很大的天时地利人和，可以来改变你眼前的一些呃窘状或者是一些困境，可以整个呢大逆盘，所以请你好好的运用周六的这个时候呢，来让你整个可以逆转胜哦。 再来，最后，我们要看的是周日这一天，我们会迎接的是取星大进的日子。那么在当天呢，有逢到了油货这个星数，所以除了车官要注意之外，再就是要留意一些突发的一些状况啊。所以。 会建议在这一天呢，如果有要出游的朋友们，有要出行的朋友们，要特别的留意安全。那么在当天呢，我们是很适宜可以透过扫射的方式呢来开运的。而这个部分呢，会最建议呢是由我们呢那个待最长的卧室的地方先开始。建议在当天，我们可以把我们的床单啊、被褥啊，哦。 枕头啊，该曝晒的拿去曝晒太阳，好，然后该消毒的消毒，该洗地的，都把它洗干净。那么你到了晚上呢，再重新铺上去之后，你就会觉得有焕然一新的感觉。然后把房间呢重新，呃，看需要用这个呃吸尘器吸过，哈，或是除尘纸呢，把它就是擦过都可以，哦，那这样子可以让整个熨呢。 会重新启动哦。好的，以上呢是针对在当周的重要日课吉凶。再让我们来看一下的是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，要特别提醒的就是呢，呃，如果是。 你刚好呢，在当中有很多呃道听途说的消息哦，你要了解呢，他们的真实性往往是还没有未被检验的，所以在这个礼拜非常适合你们进行的工作呢，就是针对调查或者是研究相关的，因为呢，透过这样的一个方式，你就可以很清楚的知道这件事情的真伪，而且也可以透过亲自的验证的这个步骤呢，让你呢除了可以呃。 避免中了别人的圈套之外呢，你还可以增加很多的经验值哦。那么在当中，你们在面对一些人呢，总是可以很顺利的激起别人的热情或是恐惧，所以相对会代表是你是比较 in control 的，整个状况是由你在去主导跟代理的。好，所以请不要呢，呃，流失自己的冷静哦，然后呢，一定要保持你的这个很。 呃，专业的态度，不要让人家觉得有这个疏离感就好了。那这样子就有办法呢，把焦点还有这些呃人物呢，都围绕在你的周边咯。好，再来呢，我们要来看的是针对其他生肖的朋友们，在当中呢又有什么需要留意的地方？首先呢，第一个呢是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢是属于太过松懈的一周哦，而且呢要留意的是，你们跟父母的沟通上呢比较容易会有一些生疏感哦，那有可能是多半因为你们在工作上是比较繁忙啊，或者是你长期在外发展，太少。 互动跟沟通了，所以有机会呢，就要跟他们呢聚一聚，呃，或者是说视讯联系一下也好哦，呃，多增加这些交流呢，也会比较理想，甚至也会建议你在这一阵子忙完之后，比如说你可以安排一下即将到来的五月的母亲节的时候呢，好好跟。 父母呃互动一下哈，或者是表现一下。那再来就是针对呃那个情感的部分哦。如果是夫妻的部分，你们的这个感情的部分就要注意一下，呃不应该有别人的一个干扰，所以要控制好，不要受到别人的诱惑，要好好的珍惜两个人的感情哦。 不要让别人轻易的介入。那么，如果是在恋爱中的朋友呢，你会觉得感情相当的甜蜜哦。那么，追求中的朋友呢，那你的对象就比较容易被你的真诚给打动。所以呢，一定要趁胜追击哦。再来就是在投资理财方面哦，财运的部分呢，会建议你们不要在当中呢去绞尽脑汁想要去搞投资，还不如勤奋的赚钱，因为在这个礼拜呢，正财才是。 呃，你应该要去努力的方向，然后呢，细心的去节流，去节省啊。那么再来就是要提醒你们呢，在学习的部分呢，呃，不论是在工作上或是在课业上，都不宜太过松懈，因为这样子呢会降低你的竞争力，哈，也不会是一件好事，那也很容易就会被他人给超越了。 那么，当你想要静下来的时候，在当中不妨我们可以独自到咖啡厅去坐一坐，因为一个人呢，你也可以觉得很惬意，而且你可以重新整理一下你的思绪。那么在当中呢，你要留意的天数呢有两天哦，除了周一之外，还有周二。 再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要多些包容的一周，而在这个礼拜可以预期就是你比较容易会受到一些挫折，但是也请你们不要灰心丧气，只要你信心在。 那你就会慢慢看到希望跟成果。那么在人际关系方面呢，你可能会觉得频频的出现一些小问题，通常都是你的想法被人误解了，或者是说因为你太计较了，所以你心情没有办法平静，甚至有些是因为你的口误的关系导致的一些误会。所以这些东西其实呢，如果把它讲开了，就会比较明朗一些。那么在感情方面呢？ 呃，你比较会让另外一半呢，会觉得你有那种很任性啊，非常傲气的感觉，所以你要收敛一下自己的脾气，不要让人家觉得你怎么好像自己一副高高在上的样子。毕竟呢，我们在恋爱的部分哦，不论是老夫老妻，或是刚，呃，结识在一起的这个男女朋友哦，或是正在暧昧中的对象。 它都是需要技巧的，才能够让一段感情细水长流。那么再来就是，你也要有一个认知，就是这个礼拜其实是你要修补恋爱学分的时候，所以你要好好的去多安排一些独处的时间哈，然后呃去了解你的需求跟对方需求是是什么，再粘在一起，才可以避免不必要的争执哈。 再来呢，也会建议，如果你现在还没有确定好你要跟哪一个对象在一起，你有点优柔寡断的话，请记得也要在这个时候呢理好自己的情绪，才不会两头空。那么在当中呢，你们比较容易会有一些散财的一些现象，所以会建议你还是少带一些现金在身上哦，才会比较理想。而当中我们要留意的天数呢，有。 一天是周三，再来下一个生肖呢？是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友在当周呢，是属于需要小心行事的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的处事的时候呢，一定要更加的小心哦，因为太过草率的时候，总很容易会频频出错，而且很容易会因为一时的冲动啊，就将你本来非常有把握的事情呢。 都弄巧反拙，然后会变得非常不值哦。那么再来就是在感情方面呢，单身的朋友，如果你想要恋爱的话，不妨可以到一些你平常不太会去的场所，有可能会有一些不错的机遇哦，也可以激出不少爱的火花。那么在财运的部分，会建议呢要。 再谨慎一些，因为比较容易会很频繁的有进账出账的一个状况，来的快去的也快，很像左口袋右口袋，那么你就会觉得呢很心虚空哦，因为会觉得东西都总不是留在身上。那么再来，尤其是针对如果你本身是在玩期货的朋友，或者是你有在玩手游的这些朋友们，千万不要急着一直去出手。 比如说要呃下单，又或者是说去呃继续买一些卡来刷哦，因为呢在当中呢，其实这些是比较不利去进行的。那么在当中，你们的内心其实会容易会有一种失落感跟惆怅感，所以有的时候你会想要用金钱去填平这一块，来让你自己内心有一些满足。所以要特别提醒你，你的善财就是这样来的哦。 那么，与其不能花时间在感叹时间过得太快，我也建议你们不要沉淀于过去哦，尽快调整好你的心态，然后去迎接接下来全新的一周、全新的开始。那也会建议你可以推掉一些应酬，因为毕竟你的心思不在那身上，你可以好好的陪伴你的家人，或者是你的孩子，或是你的另外一半，甚至好好的陪陪。 那个你常常忽略的自己，因为你常常以为别人为优先，你也可以这个礼拜以自己为优先，好来感受到自己，好，那或者是让你的家人感受到关爱，那么这样子呢，都可以让你呢在这个礼拜的心情得到平复。那么如果有喜欢户外， 活动的朋友们，在这个礼拜多流汗呢，也是一个可以让你抒发你的这个负面情绪的一个方式。但是要特别提醒一下，就是要及时的换衣服，或者是把它擦干，才不会呢莫名的着凉，然后这个恢复期呢就会比较长一些哦。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周四。 下一个生肖呢是生对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢在当周是属于容易影响的一周哦。那么在这个礼拜呢，你们的精神呢比较不太容易集中，容易受到外界事物的影响，所以建议你要时时刻刻的提醒自己不要分心才好。那么在当周在感情方面呢，约会呢、应酬呢是还蛮常容易会发生的事情哦。 而且你会觉得跟朋友聚会啊不亦乐乎啊，呃，除了有口福啊，然后呢心情也得到了一个平衡哦。但是还是会建议，就是呢，在呃酒精吹入肚之后呢，不要呃贪那个嘴快哈，或是过瘾，然后呃就让你自己的胃难受，或者是说了一些事后会反悔的话。 那也会建议你随身呢，在当中携带可以帮助你消化的食物或者是药物，才会是比较明智的之举。那么在当中呢，跟另外一半互动的时候呢，有的时候你可能会觉得对方好像常常表现的会漫不经心的感觉，那也不要因为这样子呢，跟对方呢发生争执，或因为呢这个摩擦反而会激化，会被放大。 那感情的波动在这个礼拜是很容易会出现的，呃，主要很多时候可能是别人煽风点火，或是别人的一些闲言闲语啊，哦，然后就影响了你自己对这个人的判断，所以还是建议你要回归，呃，把这个感情呢看待为是两个人的问题，而不是大家的一个分析出来的问题，呃，这样子会是比较理想的，主要还是要以先信任另外一半哦。 才可以客更客观的去看待你们相处上的一些状况。那么在当中，你们会有一些小小的偏财运哦，所以你可以呢去找一些新的财路，比如说兼差呀，或者是说一些呃打工啊，反正可以改变一下你赚钱的模式、进财的方式，好，这些都是可以去参考的。那么在当周要留意的天数，有一天是周五。 再来下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于人气攀升的一周哦。而在这个礼拜，如果你想要提升你的人气，你就必须要跟周围的人呢多分享你的快乐。而这个快乐并不能是很表层的，是要真的发自内心的，让他们也可以感受得到的那一种。好，再来就是你们在当中异性缘是相当的旺，而且是超级旺的那一种。 哦，所以你除了可以多去参加一些团体活动啊，然后你也可以呃多去主动的去攀谈，那你就可以多制造一些机缘呢，去认识对象。那么在内心里面呢，当然你也可能会很渴望，是说呃可以有得到回应，所以你在这个礼拜可能在一互动的时候，也会比较直截了当，你都会一直想丢直球给对方，非常的热情。 很像这个冬日的暖阳，所以对方可能会有点小小的招架不住哦，所以这个部分我们可以稍微的拿捏一下，才不会弄巧反拙。毕竟呢，这个感情的这个路线，有的时候就像放风筝一样，你如果一昧一昧的追呢，有的时候呢，只会把别人给吓跑了，是吧？ 再来就是在财运的部分，在当周其实还不错的，呃，是属于少劳多获的一周哦。所以有的时候我们就是呃，只要会看状况，然后呃，知道怎么时间点要嘴巴甜一点，然后笑容要多一点，哦，就可能有机会呢得到呃礼物啊，哦，或是订单呐，哈。那么再来就是，如果近期你本来有这个打算，就是要搬迁。 好的朋友们呢，也会跟你讲，在这个礼拜其实是个好的时间点，就不要再犹豫了，可以先把大型的物件呢先定案，好，那也可以赶紧行动。那么在当中是有机会可以遇到贵人，所以呢，呃，如果你有需要他人的帮助呢，请记得跟他人伸出你的援手哦。那再来就是你在得到帮助之后，在日后也不要忘记要。 回报他人哦。那么在当周呢，你们要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周是属于情绪比较容易敏感的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的情绪呢，除了比较敏感之外呢，别人的一句玩笑话，你很有可能都会无限放大，你可能会用很多负面的方式去解读，甚至你自己。 就会在那边呢，伤心大半天，所以会建议你们在这个礼拜其实不要多想，还是开心一点会是比较好。那也会提醒你们在看待感情的时候呢，不要太过的浪漫柔情哦，因为你们可能会对异性的诱惑呢没有办法克制，导致呢会藕断丝连哦，然后欲断难断。那么如果这是针对，比如说呃。 已经分手，然后又要复合，可是问题又没有解决的感情，那就会非常的难堪，因为你只会让双方二度、三度的再次受伤害。所以，请奉劝，如果是吃回头草的，都要理性一点，不要感情用事。 那么在恋爱中的你们呢？如果你觉得时机是成熟的，那也不妨可以把对方呢带回到家里让长辈看一下，那这样也可以让你们的感情呢得得到另外一个层次的一个巩固哦。那么全家人聚在一起吃饭，在这个礼拜也会有这个机缘呢，可以增强你们的情感。那么在这个礼拜呢，如果你是属于餐饮业或服务业的朋友们呢，你就会比较忙碌，会变成是你的一个大月。 那再来也这个钱财的部分呢，在这个礼拜要小心一点，总是会在不经意的时候流失掉，所以通常都是莫名其妙的花一些，嗯，要大不大，要小不小的钱，然后累积在一起就变得还蛮多的，所以这个部分请要留意一下喽。那在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于悠闲自在的一周哦，而且在这个礼拜可以预期呢，呃，你们的计划呢都会执行的相当的顺利，而且会有不错的一个效果，所以你可以多去利用一些人际的关系，它都可以减轻你的压力。那么已婚的朋友们呢，你在跟另外一半的交流呢，在当中其实也蛮顺畅的，很容易感受到对方的爱意哦。 那恋爱中的朋友也可以去规划一下未来两个人的生活，呃，会非常适合呢，可以跟对方一起约会。那不管呢是你们要散步啊，或者是要到游乐场玩啊，呃，基本上呢，任何小小的互动都可以让你们感受到彼此很浓烈的情感的交流。 那在当中呢，财气的部分呢，也是相当顺顺的，呃，得财也不会费力，呃，有闲钱的朋友不妨可以在这个礼拜适当的去做投资，你会有意外的收获。另外也也要提醒，就是呢，在这个礼拜你们胃口会特别的好，所以呢，你可能呢饭局啊你都会答应，而且呢，吃喝玩乐中呢，你会结识到不少新的朋友。那在这个礼拜，对于求职的朋友是特别有利的。 啊，所以呢，呃，也会建议你呢，可以多聊，然后多去认识啊，因为可以有机会呢，让在里面呢，呃，遇到你的伯乐。好，那么在这个礼拜，你们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个呢，是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于要趁机表现的一周。 而在这个礼拜，其实你们是诸事平顺的。只要你内心没有太多的一些欲望啊，那这个礼拜你就会过得非常的平稳。那如果你有一技之长，或者是有什么特别的才艺呀，那你不妨呢就要趁机好好的表现一番哦，这样子才会让周围的人呢会对你刮目相看。那再来也会建议就是。 如果你想要获得意外的惊喜，比如说你想要得到心仪的对象的告白啊，你想要被伯乐相中啊，想要得到一笔这个额外的奖金啊，都，请你一定呢要更加的强化你在这个礼拜的这个吸引力法则，因为呢都很有可能因为你的。 期盼值而加强它的发生的状态。那么再来就是在感情方面哦，尤其是已经有对象的朋友们，表面上呢好像这段感情看起来是平静无波的，可是其实会有隐藏一些迹象在提醒你，你要多关心对方了。所以呢，请不要忽略这些 symptoms。再来就是这个礼拜其实也是福星告照的一周，所以呢，呃，比如说中奖啊，或者是 呃，兑奖都很容易有你一份。那么，如果得了奖金啊、分红啊，好也除了让别人很羡慕之外，也不要忘了呢，就是要请客好来图这些悠悠之口。那么在当周呢，您的运势相当的旺盛啊，那要留意的天数呢有两天呢，是周二以及周三。 再来呢，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于感悟提升的一周。而在这个礼拜呢，其实你们的这个情绪相当的激昂哦，做什么事情都相当的能够高专注力的投入，而且呢有高度的热情。那甚至呢，你的愉悦的心情呢，都可以让旁人旁人哦都被感染到。 所以，如果你有机会去接受一些艺术相关的活动啊，呃，你可以尽量的去接触，因为你会有更深的感悟。也可以开始呢，尝试的放慢你的脚步，去欣赏一些你平常没有去留意的一些细节跟风景。那在这个礼拜呢，打扮上面呢，可以尽量多费一点心思。你可以让他人觉得你有一些改变，然后会觉得是说，呃。 你变得比较优雅，变得比较迷人哦，所以我们先可以从外装的部分先改变自己，然后再从里到外都呈现那样状况，就会更好了，就会让你显得更加的优雅迷人。那么再来就是你在呃谈感情上，你可能会显得比较保守一些哦，所以就比较难去拉近呃跟别人的距离。 那这个时候也会建议，就是你要能够愿意展开你内心的那一道墙哦，那别人才能够真正的入你的心哦。再来就是在这个礼拜呢，财神也是光顾你们的，所以那财富呢，当然也不可能是从天而降，所以呢，在这个礼拜你有够多的努力，你就会看到够丰厚的一些代价。那同时呢，在这个礼拜也很适合去跟人家讨债。 哦，或者是跟人家谈跟金钱相关的事情，比如说酬劳啊、佣金的问题啊，哦，都很适合在这个时候去谈。那本来情势不好的的一些东西，在这个礼拜呢，也会发现有机会翻盘。所以，如果呃，你有想要进入婚姻，或者是想要稳定一段关系的朋友们，在这个礼拜也是一个很适合把筹码丢出来的时候，比如说跟对方求婚，或者是请要对方呢，呃。 变成你的对象，哦，成功的几率都会蛮大的。好，那在这个礼拜呢，你们要留意的天数呢，有一天是周五。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，是鸡鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于拓展视野的一周，而在这个礼拜呢，基本上你们运势相当的强盛，你的心情呢也是相当的平静，总能够透过学习、旅游或者是网络交友这些呢来去收集很多的讯息，然后来拓展你的一些视野跟想法。 所以在这个礼拜，其实 i n f o t m i n m o n 对你来讲还蛮重要的，因为你会把它运用在你的工作上面。那再来就是呢，你在这个礼拜要留意一下，另外一半哦，如果你是有另外一半的朋友们，呃，他可能跟异性会走得比较近一点，啊，也有可能他这个举动是为了要故意气你，所以请你要好好想一想，是不是因为你冷落对方，所以他故意做了一些挑衅的行为来引起你的注意呢？好，那么另外就是，如果你们是。 呃，远距离的或者是假日夫妻的朋友们哦，请要留意一下哈，小别胜新婚，短暂的离别也不会减少你们的恩爱哦，所以呢，也应要更加的去付出一些行动跟努力了，才能够加深情感。那么在当中呢，财运是平平的，呃，商场上很多琳琅满目的首饰呢，就一定要。 经得起诱惑，尤其是针对女性的朋友们哦，这样你的荷包呢才不至于呢会干巴巴的。那要找到一个适合自己的理财模式哦，那才不会就是每次快要到了月底的时候就变成月光族。那你只要把平常的这些零散的支出减少，我相信呢在月底的时候就还是能够有加减一些积蓄留下来。 那么在当周运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个是针对属狗的朋友。 属狗的朋友在这个礼拜是属于干劲十足的一周，而在这个礼拜你们精神爽朗，感觉是相当的有干劲，努力的一直向前冲，同时也不要忘了要照顾一下周围的人。已婚的朋友呢，可能跟另外一半会产生一些摩擦，但是你们很快就会化解这个问题。那单身的朋友会有机会可以结识有能力的异性朋友。那再来就是会提醒呢，在理财的部分呢，尤其是针对如果你只是把闲置的钱就放在银行里面，就别。 让它闲在那边呢，可以拿出一部分来投资在自己的学习方面。那这样子呢，有可能可以让你呢跳出你的这个同温层，让你可以有更有利、更有胜算的方式承接新的案子。那再来就是呢，也会建议你们呢，即便你在工作上呢有有可能有顺心、有不如意、有任何的状况，你。 都不要让它去影响你的心境，因为在这个礼拜，其实你的财运呢，跟你的心境呢是成对比的。那还是呃，要尽量呢，就是安分守己的去做你该做的事情，然后不要任何侥幸之态啊。那在这个礼拜呢，你们也不宜长时间的一直盯着这个电脑的荧幕，因为很有可能呢，你 会因为眼睛疲劳，或者是说精神疲劳的状况之下呢，还是会看错了东西，然后呃把数字误判等等。那同时也要预防，就是说比较容易会有脑发胀了，然后精神呃或者是不集中，甚至眼睛疲劳的状况发生。那么在这个礼拜呢，我们要留意的天数，有一天是周四哦，切记在这一天呢，不要让你的干净。 过头而加班哦，这样子会非常消耗你的原谅哦。最后我们要看的是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于宁缺毋滥的一周，而在这个礼拜呢，可能给别人感觉会觉得是你是有一些松散的，而且你的积极性好像变低了。嗯，其实呢，要讲的就是呢，不要让。 你看起来这么的懒散哦，还是要找一点事情来做才会是比较好的。但是我也不需要叫你就是随便乱做，呃，也不需要你去随便呃就是填一个事情来做，而是要有建设性的去找适当的东西去下手。那再来就是单身的朋友，如果你们想要寻找爱情的话，不妨你可以跟朋友出游，呃，或是去参加一些休闲的活动，那会有不错的对象出现。 那再来就是在这个礼拜，你可能会觉得有蛮多人会给你发出这种示好的讯息或是目光，但是可能暂时你都没有办法提出任何的兴趣或回应哦，因为其实你可能在这个礼拜就是想要被关注而已。那当然这可能没有什么对或不对哦，但是还是要留意一下，因为很有可能会让你被上一个呃标签这样子。 那再来就是呢，在这个礼拜呢，切切记哦，我们就是不要靠赌来去赚一些额外的费用，好，这样是不太理想的，会有破财的一个危险。那出门在外的话，也一定要保管好你的物品哦，因为在这个礼拜也很容易呢，会因为星数的影响，你的东西会有遗失或者是被盗走的一些状况。 那莫名其妙的这种情绪啊，或者是烦躁感啊，浑身不舒服的感觉哦，都很可能在这个礼拜会发生。所以建议你可以看一些微小说、轻小说，听一些音乐、轻音乐哈，来舒缓自己的情绪跟放下你的压力，都会很有助于呢，可以让你的心情慢慢的平复下来。那么在当中呢，你们要留一个天数，有一天是周一。 再来，我们要来看的是呢，在当天好，在当周的测字小单元又是什么项目？首先呢，我们来看的是这边旁边六个自选音空奇诗开三，这六个自选呢，将会决定呢各位在近期影响成败关键的事由是什么？请您看好了你的自选之后，把它先。 莫想在心里，然后我会一一的为大家做解说哟。首先，我们要先看的是第一组字“因”，那么它代表的是成败寂落，性有因；相处忘形，意最真。那它代表的是呢，你在这个礼拜的这个成败呢，最重点的是你要找到它的 course。 还有呢，不可以得意忘形，你也要去找出什么东西是属于最实际的，那么才可以呢，把事情呢完美的就是做好。再来，我们要看的是第二组字“空”，那它代表的是“非烟非雾起晴空，一彩齐辉回不同”，那么它意味的是说。 在这个礼拜呢，你可能会觉得很多事情都看得不清楚哦，然后你以为是很明朗的状况，可是呢，却有很多局面的事情呢，是你没办法拟定或确定的，不是你主导当中的。好，在这个时候呢，会建议呢，有的时候呢，你不见得要一直死盯着他看，你可以呢。 呃，等一轮之后再来看待它，再来下决定才会是比较理想的。好，因为呢，也许你以为的幻影呢，可能只是一个视觉之差。好，所以呢，不代表你以为它就存在着。好，再来我们要看的是第三组字：奇”。 那么其呢？它代表的是丝竹八音调不齐，和与他人争高低。通常碰到这个事情的时候呢，最大的问题就是声势了。你有没有办法好好的掌控整个局势？大家的声量，呃，是不是都是往你这边依靠的？因为呢，这个棋会代表是我们如果要唱一盘，呃，要有一首好歌。 我们就必须要和声，也要和得到位，然后主唱和弦都要到位，大家是要经过一起协调过，一起放声唱，而不是你唱你的，我唱我的，看似对调却又不对调的合唱，那当然呢就会觉得非常的杂乱无序，就无法成型。所以在这里呢，就代代表的是。 你们必须要扮演好像一个 orchestra 里面会有一个指挥者的一个角色，好好的指导大家在什么时候呢才把该讲的话讲出来。那么这样子呢才不会是大家都在互相争高低，而是大家都有机会表现，只是顺序问题。好，再来呢，我们要看的是第四组字，它代表的是诗。 那么万事有得亦有失哦，莫怨自己见识迟。那么通常很多人看到失的时候，就会觉得那是不是它代表的是就不再富了，不再有了？其实呢，它代表的是呢，呃，有的时候呢，呃，退一步也有可能代表的是往前一步嘛。那么再来就是说呢，我们要看的是。 在这一边呢，所失去的原因呢，是不是因为你没有 up to date 好，也就是你太迟的呢去更新一些事情，所以呢，在这一个部分呢，选择了这一个字的朋友们，你就要留意你的成见成败哦。可关键呢，会是在于东西有没有及时的更新，你有没有在第一时间就知道所有的。 状况，所以拿捏好所有的这个日程跟一些问题，会是很重要的一环啊。那不是只有拿捏住了，有没有办法第一时间的去处理掉，然后也是很重要的哦。再来，我们要看的是第五组字哦，那它是开，那依然桃李一面开。 梨园妙曲随风来，那通常这个开呢，会代表的是说呢，呃，你必须呢要能够接受哦，跟你不同道，但是是志同道合的人哦，一起来共创哦，那一起来做事。那这样子呢，只要你愿意呢，可以比如说异业的联盟，或者是呃不同组别的一起的合作，那么都可以把这件事情呢呈现得更好。那这个案子可能就会更。 有效果，然后能见度会更高哦。再来，我们要看的是第六组字是三，前路是水还是山？啼笑姻缘成谜团。那么它也会代表的是说呢，你以为前面的山景，你以为你会得到的是呃什么样的样貌？有可能呢，都只是你以为的。 哦，因为呢，你目前呢要看的是这个合作的议案，或者是说眼前这个这个呃正在你的这个案子的的这个合作意愿到底是不是真的，还是它只是一个草稿？因为只要还没有到呃签下去的那一下那，一切都可能化为空。 所以不要过度的自信，一定要谨慎到谨慎，一直到最后一刻，它才不会变成败局。好，以上呢是针对哦近期影响成败关键的测字单元。 你们喜欢吗？再来，我们要来看的是针对当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属龙的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，也会希望呢你们。 呃，要留意一下，就是在跟对方相处的时候呢，要更多的一些心灵方面的交流哦。比如说一起谈论一些所关心的时事啊，然后一起讨论对生活的一些感悟啊，或者是分享生活中的点滴啊，甚至分享在公司的一些呃茶水间的趣事都可以。那么在于娱乐或者是呃一些呃饭后的一些聊天呢？ 对你们情侣间的互动呢，会是有很加分的一些效果，而且也可以让你们带来一些惊喜，因为你可能会从这些互动里面才知道，哦，原来对方对什么东西也是会有很有感的，或者是他没有像你一样这么的有正义感，就是你会发现你们之间的一些差异，呃，更知道怎么样去互补。 那再来就是呢，针对单身的朋友们，在这个礼拜机会是比较多的一个礼拜，你非常有机会可以认识到非常多的异性的朋友啊，而且都是还蛮优质的单身的的人哦。所以呢，不管你是在上班啊，或者是说你是呃外出逛街啊，甚至只是晚上出门一下，都要注意一下自己的打扮，因为在这个礼拜，其实你很容易在某个巧遇的时刻，就可能会。 碰到这个缘分，忽然就大驾光临了，所以请你把自己永远保持在最佳状况，去遇见那个 m r Right。毕竟呢，第一印象往往就是决定爱情开始的速度。毕竟人都还是蛮视觉系的，你说是吧？ 好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网链接，跟老师预约线上咨询或是面对面的咨询。我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。